Babae ka lang naman. Babae ka lang naman. Babae ka lang naman. Hawak ko si Gabriela habang sinasayaw sa hangin. Suor ang mulaklaking bistig Iniinit mo ang dunis ng kanilang kaisipan Sa pagkarisa kang babae lamang Dahil Pilit na itinatatak sa kaisipan Na sila ang amo at ikaw ang lipid Na sila ay mga mangyarihan Ay kay naramdaman kanila At yun ng iyong kahinaan Na nagpasuhin na para bang masahan Ang iyong arauhan Di na babagay ang tulad mo Sa ganitong karahan pantay na karami